un último retoque y ya está. Parezco un niño de verdad, papá. Algún día lo serás, hijo mío. Algún día. Pero no puedo esperar más, papá. Debo convertirme en carne y hueso. ¡Dios mío, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Debo consumir tu alma para convertirme en un niño de verdad. ¡Ay, señor Hada! Llévate a esta marioneta de vuelta al infierno. Es maldad. Es pura maldad. Jesucristo desde el cielo, sálvame. ¿Dónde hay una caja de cerillas cuando la necesitas? Prende fuego a esta criatura, por favor.